kumbishia hafungui mlango, kamwambia Victor, mazee usiniharibie, hii ni dili bana. Mm. Unaona hii maisha tunaishi bana hii. Usiniharibie. Wajua nikipata huu mzungu tutakula na wewe bana. Mm. Wewe toka nje ujifanye hata hatuna lolote, nitamwambia ni bradhangu. Kumpiga umbubusubusu lakini hakuna lingine. Wewe ulikuwa unataka lingine. Sasa kwani mapenzi ni hiyo kubusiana busiana peke yake? Mm -hmm. yani sijui namuonaje yani nianza kujikuta ninampenda yani nasikia ananivutia ubesi imebadilika si ubeste tena mm. ni mambo zingine yani namtamani kimwiwi na ni kitu sikuwaifanya kabisa nikiwa kwa uhusiano mm. mm. sasa hii chomaland hmm. ndio mm. imebeba mambo yote mpaka hii freemason hii sasa chomaland uh -huh. sasa hapa chomaland mm. na bado niko na john mm. chomaland ndio nimeshikana na huyu kijana huyu Simon huyu huyu huyu shetani sasa Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa matukio, habari pamoja na mikasa. Nipo na madam hapa, nikutokea nchini Uholanzi. Uholanzi. Yes, amesafiri kutokea nchini Uholanzi moja kwa moja hadi Tanzania katika studio za Tiki TV kushare nasi mkasa ambao ni mkubwa sana mimi kuwahi kuusikia, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo yake atatuambia vizuri, ila kajikuta ameunganishwa Freemason bila yeye kujua.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 tuseme ni siku moja siku mbili maanake kufika nilipitia kupitia kenya halafu nikaunganisha na huku sasa mm. kutoka kenya mpaka hapa siku mbili Pole na safari. Nashukuru nimefika. Ni muda mrefu sana ulihitaji kuja kushare mkasa wako. Ndio. Ikawa inashindikana kutokana na ubizi. Ndio. Sawa, leo umekuja kwa uwezo wa Mungu, tupo pamoja. Watazamaji wa Tiki TV wana hamu ya kujua. Mm. Una unaitwa nani? Margaret Mudhoni Ruguru. Hivi Uholanzi kule umezaliwa au? Ah, ah. mm. Nilikuwa nimezaliwa Kenya. Mm. E, nikapata bwana akanipeleka kule. Margaret Muthoni Luguru mm. ni nani? Margaret Muthoni ni msichana wa miaka thelathini na tisa. Nimezaliwa katika kijiji cha Kamahuha mm. na niko, uh, nimezaliwa na wenzangu madugu zangu saba mm. wasichana sita mm. na mvulana mmoja. Wewe ukiwa mtoto wa ngapi? Wa sita. Ehe. Wakati wa kuzaliwa kwangu mimi ni mapacha mm. Kwanza sijasahau hapo, mimi ni mapacha mm. Niko na twin sister mwenye tunafanana hivi hivi niko mm. Sasa masuala ya kulelewa na kuzaliwa, tulizaliwa katika mazingira ya shida sana mm. Njaa, mateani, mahangaiko, shida, pesa ilikuwa tuzijui mm. Poleni eh, mpaka tunaliwa zinaitwa jifunza funza yes mm. Ehe. mamangu alikuwa ni single mother lakini alikuwa na mume lakini walikuja wakaachana mm. Waliku, wakati tukiwa wadogo walikuwa na mizozano ya kupigana kupigana mpaka wakaja waka, wakawachana mm. ndio akajikuta wako kwa usingo madha sasa anatulea peke yake wakati wana, wanaachana aliye aliyeondoka kwenye boma ni nani? Mama au baba? Ni baba. Akaiacha boma. Mm. Akaacha watoto. Mm, akatuacha. Kwa hiyo baba aliiacha familia. Aliku, ilikuwa ni sehemu ya kupanga au ni nyumba? Ilikuwa ni sehemu ya kupanga. Ehe. Mm. Sasa ile kijiji mamangu alikuwa akiishi ilibidi aondoke atu, aturudishe kwetu bara kule. Mm kwenye babu yangu alikuwa anaishi, ambapo ni Kamahuha ndo alimetulea pale na vibarua mm. anauza tomato ndio tupate kuishi, maviazi nini Sasa ingine tunaenda vibarua, hali ikiwa mbaya sana, tunaenda kukulima kwa watu ndio tupate riski mm. Ndo nilibahatika nikasoma nikafika darasa la nane lakini ule mwenzangu hakumaliza, aliachia darasa la saba mm. wangu ule mapacha wangu mm. aliachia darasa la saba uh-huh. Sasa ilibidi mimi nikamaliza darasa la nane, na hata nikifanya mtihani ilikuwa ni shida tupu, maana hata ile unanunuliangwa lunch ukifanya mtihani ilikuwa hatuwezi kuafford mm. ilikuwa bradhangu ndiye aende afanye vibarua vya kusaga mahindi ndio apate shilingi zenye atapata aninunulie hiyo lunch hmm. ndugu mm. yangu ndo ni kama hivyo sasa wakati nimemaliza class 8 mamangu alianza kuungua ugonjwa wa kansa mm. kansa sijui inaitaja na kiswahili mm-hmm. akaanza kuungua ugonjwa wa kansa anasumbuliwa na kansa ya koo mm. manake alikuwa anavuta sigara sana mm. Sasa akawa anaumwa anaumwa, akaambiwa afanyiwe operation, atolewe, kuna growth iko kwa koo mm. Akatolewa ile growth, kutolewa hawakuitoa vizuri, ndo akatubolewa shimo hapa kwa koo mm. Akawa anapumua na, na koo juu mapua ilikuwa haiwezi tena mm. Ndio hiyo ugonjwa ilimsukuma ikamsukuma mpaka akaaga dunia. Ndio mwaka wa elfu mbili ndio mamangu aliaga akiwa na miaka hamsini. Mm. Mm. Uka, sasa baba hayupo, mama hayupo. Mm. Maisha yakaendeleaje? Sasa maisha pale mamangu ameaga, niliona dunia imeisha kabisa, na mamangu ndiye alikuwa kila kitu chetu. Mm. Niliumia sana, nililia sana, nikajua mimi sasa bila mama sijui maisha itakuwa vipi. Mm. Ukiwa na umri gani? nilikuwa na miaka kumi na tano kumi na sita hivi mm -hmm. ndio sasa hapo unazidi kukua kiakili polepole hivyo unaona ile maisha mumelelewa mama yenyu amewaacha ndio hali ni kama hiyo sasa mimi niliona dunia imeisha mm. lakini nilikuwa na wakubwa zangu wale mafastbon wetu mm. walikuwa wameona maisha mbele walikuwa wanaishi mombasa mm lakini nilikuwa na pia nilikuwa na dadangu yuko mhm. mm -hmm. ule Ubelgiji sasa mm. yule ndugu yangu ako Ubelgiji nikamuuliza kama atanilipia masomo ya kuendelea sekondari mm. lakini yule dadangu alikuwa ni mtu wa kuongea vibaya mm. nilipomuuliza vile mm. akaniambia hawezi nilipia niende nikaandikwe mfanyakazi wa nyumba Ubelgiji huko. Ah, ah mm. Kenya. Mm. Aniambia haizi nilipia niende nikaandikwa kama mtumwa wa kufanyia watu kazi za nyumba. Mm. Sasa mimi sikuwa na namna. Mm. Ilibidi niende nikaandikwa kazi za nyumba. Mm. Ni kweli nilienda pale Nairobi nikawa nafanya kazi ya nyumba. Mhm. Mm sasa kufanya kazi ya nyumba, ule dadangu mdogo wa huyu aliye Ubelgiji akanambia nije nije uh, nikuja ni, anichukue uh, uh, nikamfanyie kazi kumlelea mtoto wake. Ndo nilienda Mombasa mimi, ndo nikajikuta nimefika Mombasa. Sasa ndio maisha hapo, nazidi kukua, nazidi kuwa msichana, lakini bado niko mshamba. Sasa venye nilifika pale, tulikaa vizuri na dadangu mwanzo mwanzo lakini ghafla dadangu akanibadilikia akawa mnyama. Kisa manake sasa yeye hana uwezo, na naona sasa mimi pia ni kama nimekuwa mzi mzigo mm. maisha ndo akawa ananisawishi. Sasa tulikuwa tunaishi town, akasema tutahama tuende tuende huko place inaitwa Mtwapa mm. tulikuwa tunaishi Mombasa town tuhame tuende Mtwapa. Mm. Sasa mm. pale Mtwapa ndipo tulihamia. Kufika Mtwapa, wajua pale Mtwapa kuna anasa mingi, anasa yani starehe, mingi eh. mm. na dadangu alikuwa ni mtu hawa wasichana warodi hawa kujiuza mm. Sasa nilipoenda kule akaanza kubadilika, sijui ni marafiki walimsawisha ama ni nini mm akaanza kuniambia lazima uende kutafuta pesa kama wasichana wengine, unajinunulia mafuta, unajishughulikia mambo zako, mimi sitakugaramikia chochote. Mm. Sasa mimi hiyo mambo ya kujiuza sikuyapendelea kusema ukweli. Mm. Maanake niliogopa kipindi kile, ni wakati ugonjwa imejaa ukimwi. Mm. Nikawa naona mimi naweza gonjeka hiyo ugonjwa na mimi sikuta sikutaka. Mm. Sasa ilibidi dadangu akinisawishi niende kufanya umalaya, najifanya natoka, naenda pale, kuna kirabu moja inaitwa Kasorina hmm. naenda pale Kasorina, nakesha hapo ma, hapo nakesha hapo na, na, na, na wavulana tukipiga stori asubuhi, mi narudi nyumbani, namwambia nimekosa di dili mm. sifanyi umalaya hmm lakini saa ingine naingia naenda huko Kasolina na dansi dansi mm. alafu narudi zangu mm. Sasa ndio ni kama hivyo, ndio hapo hapo hapo katika hiyo sarakasi nilikujana nikakutana na kijana Mgiriama anaitwa vikta mm. huyo mm. kijana tulipendana mm. na bado wakati huo niko kipindi cha miaka kumi na nane hivi miaka kumi na tisa mm sijui mambo ya family, sijui chochote, lakini nilikuwa naogopa ukimwi mm. Sasa yule kijana alikuwa anapenda kustedi hapo Kasorina mm. Tukaanza mapenzi mapenzi, tukapendana. Sasa mimi kupendana na yule kijana mapenzi kawazidi. Unajua, mara ya kwanza mkitumia mpira, ya pili, ya tatu, mnaenda mnapima, hamna ugonjwa, basi mnaamua kufanya bila mpira mm. Sasa ni mimi nikaja nikanasa mimba ule ule Victor. Mm. Kuna zaidi mimba ule Victor aliniruka. Mm -hmm. Akaniambia mimba sio ya kwake. Sasa mimi dadangu alipojua niko na mimba mm. akanifukuza. Mm. Eh, akanifukuza. Sasa kunifukuza Victor amenikimbia, ameenda kwao Kilifi mm. na dadangu huku naye amenifukuza. Sijui nitaenda wapi. Sasa mm Sasa ilibidi maana nilikuwa nikimdanganya naenda out kubangaiza, akashangaa mimba imetoka wapi mm. na alikuwa ameniambia niwe nikitumia mpira mm. Sasa ndio dadangu akanifukuza. Kunifukuza ilibidi wasichana wengine, kuna msichana alikuwa anaitwa Bela mm. Bela ndiye alikuwa ni jirani yetu, kwa hiyo plot ya Mhm. mm Akanichukua walipoona venye nimerushiwa manguo nje akanichukua akaniandika kazi mm. ya kufanya kazi. Hapo ndio safari yangu ya maisha ilianza, nikawa sasa naishi kufanyia watu kazi za nyumba kama house girl e, mm -hmm. nikawa nafanyia huyo mama house girl, na huyo mama nilimsawishi mpaka akanitoa ile, akanisaidia kutoa ile mi mimba. Kwa nini sasa mimba ulitoa? Nilitoa manake Victor amenikimbia sistangu amenifukuza mm. sasa nikiangalia hali yangu mimi nitaleaje mtoto mm. sina uwezo mm. na vipi unge, ungepata matatizo wakati wa kutoa kufikiria sikufikiria wakanipeleka yeye na mwenza, rafiki na dada mwenzake wakanipeleka hospitali, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoa mimba. Nilisikia uchungu, nilisikia uchungu nadungwa mavitu, napiga nduru, ndo nikatoa hiyo mimba. Kutoa hiyo mimba, baada ya kutoa hiyo mimba, Victor akarudi mm. Akarudi alikuwa alikuwa amejificha, alijua umetoa Aya, alikuja si alisikia nimeongea ongea nimetoa mimba, akasikia madugu zake wakamfikishia ujumbe mm. akarudi mm -hmm. Kurudi nikakaa naye ni kama mimi ni, ni kama niko na nyota ya kufanyiwa mazinga mazinga upwe, nikajifanya tena nimemrudia raundi ya pili kwa kujifanya ama serious serious why nikajikuta tu nimempenda unajua ile mapenzi ya kitoto mm. nikajikuta tena nimemregelea kumregelea akanidunga mimba ingine eh eh ehe hata sijapona yani akanidunga mimba ingine kunidunga mimba ingine sasa nikashindwa sasa huu mdosi wangu nitamwambia vipi haujapona nini kwanza sija sijaani sijakaa sana mm sijapo yani sija nimetoa mimba sijapumzika ki muda mrefu alafu tena nimeshika mimba ingine mm. ndio sasa nikawa nimechanganyikiwa mm. nitamwambia vipi mdosi wangu huyu ameniandika kazi ya nyumba mm. akijua kwamba mi nina mimba mm-hmm. sasa ndio hapo eh, nilijaribu njia zote zenye unasikianga wasichana wanajua hizi hizi njia za kutoa mimba unatumia hizi madawa nini nikachemsha majani majani mimi nikachemsha majani kichungi kizima nakwambia na maji kidogo hivi nataka kutoa kuafya mimba mm. nikanywa wacha nitapike wacha nitapike wacha nitapike karibu roho itoke ndio ule mama akaja akanikuta akaniuliza mdhoni hivi unataka kuniambia una mimba ingine you are, are you serious yani huko serious yani ni ya nani hiyo mimba nikamtaji yule kijana akasema mama mama mamangu ule ule mtu amekutia mimba juzi ukatoa sahii tena na akakuruka sahii tena una ingine sasa utafanyaje sasa nilipo nilipo nikamwambia nisamehe sitarudia hicho kitendo na nisamehe mara ya mwisho sasa venye alinisamehe mara ya mwisho alinipatia uh, mwisho wa mwezi ulipofika nilikuwa najikaza hivyo na hiyo mimba ilikuwa na kisirani maana ilikuwa nagonjeka gonjeka sana mm. nikajikaza kazi mpaka nikamaliza mwezi mmoja ndio hiyo mimba ilikuwa si kubwa akanilipa mshahara nikaenda nikaiflash na tena eh nikaitoa Hai. sasa kutoa hiyo ni ya pili sasa hii ya pili kwa nini ulitoa ya kwanza alikataa ya pili eh ya pili sasa mimi sikuwa niko bado tayari kuzaa, sikuwa na hakukataa, lakini ya pili mm, nikatoa. Ulimwambia? Mm, nilimwambia. Akasemaje? Hakusema chochote. Mi ni, ni kijana yeye mwenyewe, sijui alikuwa na malengo gani mm. alikuwa ananichezea ama alikuwa anataka kunifanya mke ama alisikuelewa mm. juu alikuwa haeleweki uh -huh. Sasa mimi nikaafya hiyo mimba ya pili. Kuafya mimba ya pili ndio sasa hapo shida nikapona na nilipojua sasa nimeafya mimba ya pili sasa nikaanza kutumia nini family planning manake sitaki nini shida ingine ya mimba mm. nikaanza kutumia family planning sasa ile ya miezi tatu ile una huku Afrika unadunga kwa miezi tatu tatu sindano eh shindano uh-huh. nikawa natumia hivyo, sikuwahi tena kuingia kwa hizo mitego tena mm. Sasa nikatoa hiyo mimba, halafu nikaja huyo Victor, tulikuja sasa nikiwa kwa urafiki na Victor mm. nikiwa kwake nikawa naota ndoto mm. kila nikilala naota nimelalanisha na nyoka mkubwa yeah? nyoka eh. nalala nikiota na nyoka mkubwa mweusi Hmm. naamka namwambia Victor, Victor, mimi naota ndoto mbaya, niambie ndoto gani? Namwambia nalala na nyoka, naota nikilala na shetani nyoka. Naye Victor ananiambia ah, wewe wacha zako hiyo ni mimi mimi ndio mimi nilienda kwa shetani na nikarudi nikamwambia wacha matani kama hizo wajua mimi mambo za kishirikina ndikuwa siku zi, zijua kwa shetani wapi yeye ananiambia aliwahi enda kwa shetani na aliingia kwa shetani na akarudi. Sasa ananiambia hizo vitu. Haukumuuliza huko kwa shetani ni wapi? Eh, nilikuwa namuuliza lakini yuacheka. Mm. Sasa ndio mimi nikawa najiuliza hii ndoto imekuwa kila nikilala naota nimelalanisha na nyoka. Nikipiga hivi napiga Victor. Huyu Victor huwa ni shetani usiku anajigeuza ama ni vipi? Mm. Lakini mimi mambo za kishirikina uchawi Nilikuwa sizijui. Wakati unaota umelala na nyoka, yeye hauoti yupo karibu, mm, hauoti mm. kama yupo kila nikilana naona nyoka, sio ni mtu, naona nyoka. Kila nikilana naona nimelalisha na joka, joka mweusi mrefu mm. ah. Anafanyaje wewe nyoka? Ah, nimelalisha naye uh Sasa nikawa namuuliza Victor, hii ndoto imenisumbua kwa muda sasa, sielewi. Lakini mimi mimi nilikuwa ni mtu wa kupenda mambo ya kanisa, maombi, kwenda kanisa, unaona? Mm. Sikuwahi fikiria hata siku moja niende nikaombewa ama kwenda ku, ku, ku, kupigana na hayo mambo. Mm. Sasa kila nikimwambia Victor anaambia anacheka dharau anacheka. <laughs> Unajua mimi nilikuwa shetani, niliwahi ingia kwa shetani na nikarudi. Nikamwambia usiku unaniambia vitu kama hizo. Juu vitu kama kwangu hizo zilikuwa ni vitu yani siwezi amini kitu kama hiyo, ni naona ni upuzi tu mm. Sasa maana najiona nikiwa kwa shimo shimo lina manyoka wa manyoka wengi. Kila nikijaribu kupanda nitoke, narudi chini kwa yale manyoka. Kila nikijaribu na ng'ang'ana nitoke kwa ile shimo, limejaa manyoka, narudi tena. Yaani hiyo ndoto ilinisumbua, nisumbua Hayo manyoka yanakufanyaje? yani yananitambilia tu manyoka tu majinyoka madogo yananitambilia kila nikipanda na ng'ang'ana nitoke kwa ile shimo sitoki nakwambia mm. nikijaribu kufika mahali nitoke tu ni, nimebakisha tu hivi watu wanivute narudi tena chini sikuwaielewa ni majaribu gani ya hii ndoto uh-huh. sasa ndio baadaye Victor tulikuja tukaachana kisa Victor ah, tumeachania nini? Mm. Nimekuja nikapata mzungu siku moja. Sasa tumeacha pale ninaandikwa kazi ya umeidi kwa mm. kina huyu bela Mm. Huyu bela alikuja akanifuta kazi. Mm. Kunifuta kazi mimi nilienda kupanga kwa kanyumba kenye akalikuwa akajapigwa plasta, kanyumba tu kanakaa tu hivyo. Mm. Nikaanzia maisha yangu pale. Siku siku kata tamaa. Mm nikaenda nikaanza kufanyaga kazi ya ba mm. hapo ndio nilianzia kazi ya kufanya ba mm. sasa katika kazi ya kufanya ba ndio nilikuja achana na Victor mm. tumependana pendana na Victor alafu baadaye yule Victor nime, nimetoka naenda kazi asubuhi mm. naenda kazi nilikuwa naumwa na tumbo kama jana yake usiku naumwa na tumbo mm. nikamfuata kwake nikamwambia aje anilalishe manake tumbo linanikata sana aje an, an, alale kwangu, maanake tumbo lanikata mm. Sa kuja kulala kwangu asubuhi nikajua Victor anaondoka mm. Sasa mimi tumeagana, Victor anaondoka. Mimi asubuhi mi nimerauka asubuhi sana, nilipatana na mzungu mm. kutoka Uholanzi mm. Mzungu nasema niko mwembamba na shida mingi, nikapata mzungu na nimesonga Sangita wakati ule Sangita ni nini? Zile rasta za Sangita zaitwa Sangita. uh -huh. Sasa ndio nimetoka kwa, ka, kwa kageti, mzungu akanitunuku kunitunuku, akaniambia nimekupenda, you are very beautiful woman, you are very very beautiful. Sasa nikamwambia hivi, asante, lakini hivi na waniona saini saa kumi na mbili mimi naenda zangu pale kazi kuosha tunafanyaga usafi pale kabla makastoma waze kuingia mm. Sasa utaweza kunisubiria mimi nioshe, halafu tuende kwangu na wewe mm. na mimi huku nimemwacha vikta nikijua ameenda kwake mm. lakini vita hakuondoka, aliendelea kulala mm. mimi sasa hiyo asubuhi naondoka kwenda kazini. Hapo nilikuwa nafanya kazi kwa baina inaitwa Nkosam mm. kwenda kufanya kazi ndio kwa geti tu nilipatana na mzungu ametoka beach Mm. beach Serena Beach. Mm. Mzungu akanitunuku, akaniambia, "Wow, beautiful woman. You are so beautiful." Mm. I like you, I love you. Mm. Nikamuuliza, ah, unanipenda tu umeniona ghafla? Mm. Unijui? Akaniambia, you are so sexy, you are beautiful. I'm looking for a woman. Mm. Nikamwambia kama kweli watafuta mwanamke, njoo twende pale kazini kwangu uningojee, maana naenda kazi hivi unavyoniona mm. unisubiri mm. nifanye kazi zangu alafu nitarudi mm. tuende na wewe nyumbani. Sasa ndio mzungu alienda akaningojea kazini kwako eh, uh-huh. kuningojea, ndio mimi sasa aliponingojea vile tumerudi nyumbani, kufika Victor ako, ako, ako kwa nyumba mm. saa hmm. tano hivi saa asubuhi e, kumbishia hafungui mlango, namfungulia, namwambia Victor ameniona na mzungu. Nikamwambia Victor, mazee usiniharibie, hii ni dili bana mm. Unaona hii maisha tunaishi bana, hii usiniharibie, wajua nikipata huyu mzungu tutakula na wewe bana mm. Wewe toka nje ujifanye hata hatuna lolote, nitamwambia ni bradhangu Mm. Sasa ule jamaa ni mjinga akasita sita kwa kitanda. Mm. Hataki kuondoka kabisa. Mm. Eh, hiyo akapa. <laughs> Niangalia. Sasa niangalia. Alifungua sasa ukaingia akawa eh, kuondoka. Sasa hataki kuondoka namwambia toka nje na nitamueleza mwambie wewe ni ndugu yangu ulikuja. Sasa wewe akasita kwa kitanda tena akana <laughs> hasira hivi. Amevaaje? amevaa jishoti. Ah, sasa mzungu alipoangalia ile mazingira akaona hapa na mche na mcheza. Hey. Eh. Ah, mzungu akaniambia talk to you later. I'm going this way. I will come back. Ndio hivyo huyo mzungu alienda. Moja kwa moja. Akaniacha. Na akaenda akachukua msichana mwingine. Eh. Hey. Hata hapo alipopanda akapata dem mwingine ndio mpaka wa leo. Alimuoa. Mm. Yupo naye. Mm. Eh. Ehe, kumbe alikuwa serious. Alikuwa serious bana. Kwa hiyo Victor alikuharibia. Aliniharibia. Aliniharibia. Kama <laughs> kuniharibia ndio sasa hiyo zare haikuwa iniacha ya wazungu bana. Ehe, Victor alikwambiaje kwanza baada ya mzungu kuondoka? Sasa mimi pale Victor kuniharibia niliumwa niliumwa vibaya <laughs> mimi sasa nikatoa fujo. Uliumwa nini sasa? Niliumia sasa, ameniharibia zane na vile maisha ni ngumu Kenya, ndugu yangu, mayuro zimekuja alafu zimeenda. Kwa hiyo Victor ulikuwa mpende Nilikuwa nampenda, lakini sasa mtu amenifanya nitoe mimba mbili, ndugu yangu. Ehe. Sasa ni mapenzi gani hayo? sasa mimi sasa nikasema huyu Victor ah, ikabidi si, siyo siku niende nikunywe pombe vibaya sana mm ni hasira, ameniharibia mzungu mm. na ndio nilikuwa nime, nimeona nimeomo nimeomoka kuomoka kufanyaje yani kuwin nime, eh? nimewini live nime nimepanda jackpot eh. sasa nilikunywa pombe hmm. sasa mm. kunywa pombe zangu ndio nika nikaenda hapo akakuja nani akaja Victor uh -huh. nikamtukana nikamwambia umeniharibia zale wewe mtu mm. najua vile kawaida za wanawake sasa ile matusi ya kirodi ile mm. namwambia una maana takataka hii na mi ndio nakulisha kwanda kabisa sangaa na mtuzi matusi sasa, kumbe ulikuwa unamlisha eh, mimi sasa tunachangiana pesa sasa yeye anatafuta mi huku mi ndio natafuta sana mm. maanake yeye alikuwa hana huo uwezo mwingi mm. mi ndio nachangia sana alafu ameniharibia zale sasa unaona machungu sasa ndio sasa ile akaja nimemtusi, alafu nikawa muheva namwambia sikutaki e, kwenda hmm. Sasa nikaenda kujificha kwa baa ingine uh, kwa, kwa, kwa duka la Mmeru, jamaa mwingine alikuwa Mmeru hapo hmm. Nikajificha, alichukua kando, sijui alitokana na wapi, akanigonga jicho na kendo pa lakini sio sababu ya jicho langu kuharibika. Jicho langu lilikuwa Ukiangalia jicho moja mm. niko na ni kitu ya black, sijui ni hili ama ni hili ni hilo huko eh, hili mm. akanigonga pa kwa hili jicho mm. ah, unigonga nikamwambia utoshi wewe, nikamtusi sana mm. Mwambia una maana gani wewe? Alinipiga kutoka hapo saa nilipoweza kurudi nyumbani, aliningoja mahali akanipiga, akanipiga mpaka nikajikojolea mm. nikamwambia hata unipiga sikutaki hmm. umeniharibia mm. kwa mzungu na ndio ilikuwa ni kuachana kwangu na Victor sasa mm kuachana kwangu na Victor hakuniacha aliniambia wewe utanijua mimi ni Mgiriama mm. utajua wewe akaniandikia barua mm. Mwanzangu tumbo lilianza kufura mm. tumbo lili tumbo langu linafura kibuyu mimba Mm. Nafura kimimba niliteseka miaka minne na kile kimimba, watu wanajua nina mimba, na sasa Victor tumeachana. Ukienda hospitali? Naambia niko na mimba. Hospitali wanakuambia una mimba? Eh. Ukiwaambia imepitiliza muda kwa sababu miaka minne ni mimba. Eh, nikiwaambia wanaambia una mimba. Na mimi sina mimba. Nilikuwa nimetupwa mavitu kwa tumbo ndugu yangu. Mm. Tumbo linafula linafika huku. Mm. Kimimba. Sasa ili tumbo lilinisumbua mpaka nikaenda kwetu kwa anti yangu. Nakuru mm. nikaenda kwa kuambia wanisaidie, nawaambia jamani, yule kijana nilikuwa na mtu akaniambia nitaona baada ya kuachana naye mm. mimi nilianza kufura kimimba, nasikia kuzaa vitu zenye sioni. Una, unasikia kuzaa eh? Yani kuzaa kivipi? Kusikia kama una mtoto kwa tumbo unataka kuzaa uh -huh. na ukienda kuzaa hakuna kitu, vitu hazitoki. Hospitali wakifanya ile ultrasound, ukiangalia hakuna kitu wanapata hawaoni mimba, hawaoni kitu, hawaoni chochote. Walikuwa washangai uh -uh. Wanasemaje sasa? Wakawa wanasema sisi hata hatuelewi hii shida yako ni gani, sasa hatuelewi mm. Sasa ndio siku moja kulikuja pasta kule Mtwapa mama mm. Akaja akatabiri mambo yangu, akasema kuna mwanamke alifanyiwa hivi hivi na mwanaume kwamba alifanyiwaje? Alirushiwa kitu nini kibuyu mimba mm. Anatabiri huyo mama mm. alikuwa anahubiri Mm. ndio mm. nilipojitokeza akaniombea mm. sasa nikawa nasikia kama nazaa manyoka mavitu zinatoka yani alipokuwa ananiombea mm. nasikia mavitu mm. akaniombea kuniombea ndio hiyo tumbo iliendelea iliendelea mara ina, inaenda mara inarudi inaenda inarudi yani kwenda na kurudi yani inaisha mara inarudi uh -huh. inaisha inarudi sasa na ulivyokuwa unasikia unazaa mwa vitu yalikuwa yanaonekana physically? Yalikuwa yanaonekana physically. Uh -huh. Sasa ndio ndo siku moja msichana mwingine anaitwa kama mimi Mudhoni akaja akaniuza, na ile mimba yako Mudhoni huwa uzai hii mimba huwa ni mimba ama ni nini? Wewe unaambua watu wanasema uliua mtoto ati ulizaa ukaua mtoto, ulikuwa na mimba mm. Nikawaambia mimi sijaikuwa na mimba yoyote mm. Ndio huyo mama, mama alinichukua akanipeleka kwa mwalimu mwalimu wa mwalimu wa dini ya Kiislamu mm. Yule mwalimu aliponiangalia akaniambia, wewe ah, dale mtoto wangu umeharibiwa. Yule mwalimu alisoma mm. Alisoma, alinisomea Qur'ani, akanisomea Qur'ani, akanisomea. Sasa hiyo kimimba kilikuwa kinapotea kinarudi, kinapotea maji ikijaa kinafura, maji ikirudi kinapungua mm. Ndio sasa ule shehe alinisomea di ile Qurani alafu akanipa maji hivi nikanywa ile ile kitu ilipotea kabisa na ikaisha mm. Ikaisha kabisa ikapotea kabisa nikarudi kabisa msichana, nikarudi hali yangu kabisa. uh -huh. sina hicho kimimba tena mm. Sasa ndo akaamua sasa Victor kunitenganisha na Victor kupitia kisomo, maanake yule kijana naye alikuwa ni mtu wa madawa mm. Ndio hivyo, ndio mambo ya Victor ikafika mwisho ikafanyika kisomo sasa. E, alifanya kisomo yule kijana ni majua Gereama ni watu wa kichawichawi, wanaamini mazingaumbwa kwa hiyo Victor akashindwa. Sasa vile ule shehe alisoma ule alisoma dua mm. alisoma dua ya kumfanya asinifikirie asinifikirie wala asiniwaze mm. tena akiniona anatoka mbio mm. na hivyo ndivyo ilifanyika. Akikuona kama anatoka mbio kweli? Anatoka mbio kama ameona ghosti. Siku ambayo alikuona akatoka mbio anatoka mpaka akinikiingia kwa gari aingie anione anashuka eh. eh anashuka anasimamisha gari anashuka anaogopa au eh, anafanya ananiogopa tu hivyo lakini ilipitia si mazingaumbwe Qur'ani tu peke yake mm -hmm. sasa ndio hivyo ikakwenda ikakwenda hiyo mambo ikaisha sasa hapo baada ya Victor nilikutana na kijana anaitwa Johnny mm. Johnny kando ya Victor nilikutana na kijana anaitwa Johnny mkikuyu mwenzangu mm. Sasa baada ya kupendana na John, John alikuwa ni bikra, hakuwa ipatana na msichana kwa maisha yake. Ulijuaje? Yeye akaniambia mimi, sijui lakini akaniambia mimi. Uliamini? Si niliamini, sikujua. Sasa mhm. venye pia John alikuwa akinipenda, niliona mapenzi yake ilikuwa ya zaidi. Amenipenda kijinga mpaka yani anakaa tu yani anakaa kama chizi unaona najua mm. huyu ni mtu hajakutana na mwanamke unaona mm. sasa ndo joni tukapendana tukakaa na joni kidogo kidogo nikaja nikapata mzungu mwingine nikiwa na joni mzungu ame nimependana na kwa ile ile nyumba ile ile nyumba naoishi mimi ile yenye ijapigwa plasta nikaja ni, kwa hii hii fence kulikuwa na wazungu hapa mm. wanaishi hapa mm. na wazungu wamechukua baba yao amechukua cottage kwa hii nyumba ya mdosi fulani mm. wanaishi hapo kwa holiday mm-hmm. huyo mm -hmm. mtoto mmoja wa hiyo familia akanipenda mm -hmm. na huyo kijana alikuwa ni wa university anamaliza shule mm. kijana akanipenda mm. alikuwa anaitwa Praus sijui ni Praus mm. sasa yule kijana akawa anaenda Kasorina anaenda huko kwa hiyo baa ananiletea manyama, watu wanauliza huyu demu amefanyaje, huyu mzungu. Sasa mimi nikawa najishangaa, najiona mshamba Sasa nashangaa wazungu wananipendea nini mimi, kwani wanaona nini? Hmm. Akawa amechizika kabisa na mimi yule kijana, mpaka ananiambia atanipeleka wapi kwa Ujerumani. Hmm. Sasa ndio sasa John alipojua kwamba mimi na niko na mzungu akamtishia yule mzungu, kwa sababu yule mzungu alikuwa akija pale anikosaa mkucheza pulu mm. akamwambia leave my wife mm. if you continue dating my wife I will kill you mm. ah mzungu alipoambiwa hivyo eh, akajipa shughuli bana mm. ndio akabidi awachane na mimi na hakukwambia alikuja akaniambia kuna kijana amemtishia maisha kwa ajili yangu kwa hivyo yeye hataki fu, fujo wewe ukamwambia nini na nikamwambia sasa, njua eh, sasa John na John alikuwa anaishi kwangu mm. Sasa hakuna venye ningeruka mm. Kwa hiyo haukuona kama John amekuharibia tena kama Victor? naye ameniharibia, lakini nikasema sasa nitafanyaje? Na kwa nini John alikuwa anaishi kwako? Yeye alikuwa hana pa kukaa. John alikuwa na kwake mm. lakini mara nyingi sana alikuwa kwangu. Kwa nini? Hivyo tu mapenzi, unajua ile mapenzi tu. Ehe. Sasa ndio mm, alivyoniharibi huyo akaenda. Mm. Mzungu wa pili anaenda sasa. Ameenda. Mm. Watatu. Watatu. Eh, watatu nikapata mwingine. Mm. Nikapata mwingine wakati nime, ninafanya nilipokuwa nafanya nikosam niliwacha kazi ya nikosam nikaenda mahali panaitwa Dhika. Mm. Nikapata mzungu mwingine. Huko Dhika ulikuwa unafanya kazi gani? Ya uba Nikawa nafanya kazi ya uba nikapata mzungu mwingine huyu naye akanitunuku. Sasa huyu huyu huyu mwenye nimepata watatu mm. nimempata akanipenda nikiwa nafanya kazi kwa baa mm. nimempataje? Amekuja holiday akanipenda. Wakati huo si kama saa hii, nilikuwa na kamwili kembamba vile ile mm. sina kitumbo, yani niko vizuri akanipenda vile nina wasafu, alafu nilikuwa mtu wa kupenda wageni, nakaribisha wageni vizuri, ndio yule mzungu akawa amenipenda vile mm. Sasa tukakuwa kwa urafiki kwa urafiki, nikaja kujua huyu mzungu naye ni wale wenye wanategemea masponsa ma, ma vile, yaani ako na mzungu ako na do kule, ndiye amemuweka ye amemua yeye, sijakuelewa. Unaona? Yaani huyu ni mzungu lakini sio sio sio don. Ana yaani anategemea mwanamke mwenza, anategemea mwanamke kutokea huko kwao. Eh. Sasa nilipojua hivyo nikajua sasa huyu atanisaidia na nini sasa huyu. Mm. Ana lolote nikaachana naye. Mm. Nikaja nikashikana na Bernard. Siku ambayo ulijua anategemea mwanamke ilikuwaje? si haikuniuma kwa sababu pia haikuwa hatujui kuenda mbali sana kiasi ya kuwa hata tuna tunaingia kwa mapenzi ya kulala mm. Aa, mm -hmm. ilikuwa ni urafiki ule urafiki tu mm. urafiki urafiki lakini tuko too much tungekaribia mm. kuingia huko lakini uzuri haikutokea mm -hmm. nikaja nikapendana na, na, na, na mwingine nilipohama. Kwa hiyo baadhika, nilienda kwa baingine inaitwa Escort. Mm. Hii escort ndio nilishikana na mzungu anaitwa Bernard. Huyu Bernard alikuwa ni Mjerumani. Hmm. Huyu mm. mzungu akanitunuku yeye, kila akija anataka kampani yangu, hataki mtu mwingine amuuzie mm. anataka tu mimi mm -hmm. Nkawa tu yuataka tu mimi, ataka tu mimi. Kawa tu nikikaa hapo ananiambia nitakuja kuishi Kenya, tutaishi pamoja lakini kwa ule mzungu naye sikuwahi imuelewa mm. kwa sababu anakaa ni kama alikuwa anakaa yeye ako yani mnaongea lakini haonyeshi hisia za, za kimapenzi ya, ya kuingiana na mwanamke sasa nilikuwa sikumuelewa anapanda ile anapenda ile company ile ile mkae pamoja umshikashike umpige umbubusubusu lakini hakuna lingine wewe ulikuwa unataka lingine sasa kwani mapenzi ni, ni hiyo kubusiana busiana peke yake? mm -hmm. mapenzi sio kubusiana busiana peke yake, kuna mengine zaidi ya hiyo. mm -hmm. Sasa huyu alikuwa hakuna hiyo sasa, lakini pia pesa alikuwa akinipa. mm. Unaona, ukimuuliza lingine sasa nikimwangalia mi nikimwangalia naona sehemu za nyele ni kama hakuna <laughs> kuna kitu mhm lakini ikawa naendelea naye sasa baada ya huyo mzungu mimi nilikuja sasa hapa ndio sasa story ipo mm. ndio mm. sasa hapo huyo mzungu amerudi kwao mm. ndio hapa nilikuja wakati niko na joni mm. nikiwa nimetoka escort nikaandikwa Chomaland sasa hiyo escort ni sehemu ulikuwa unafanya kazi e, na huko Jomaland ni sehemu ya kazi vile vile. E, sasa escort nimefutwa kazi mm. nimekuja nikaandikwa Jomaland. mm. sasa hii Jomaland mm. ndio imebeba mambo yote mpaka hii Freemason hii sasa Jomaland. Ehe. Sasa hapa Jomaland mm. na bado niko na John mm. Jomaland ndio nime nimeshikana nime, nime na huyu kijana huyu Simon huyu huyu huyu shetani sasa huyu kijana tumeanzisha urafiki vipi? mm. mimi bado niko na John. Kijana akawa anakuja pale kazini kwako, eh anavuta mafegi mm. anakaa tu mkaa na, na, na, na muangalia. Sasa siku moja alikuja, mimi kabla nimjue, alikuja hapo Chomarani ameshika hii mzinga na hii ingine mm. amezika anazikunywa hivi dudududududu zote pombe mizinga kali kali mm. mimi na mwenzangu tukamuuliza eh, ndugu yangu mbona unakunywa pombe hivyo una shida gani wewe unataka kujua wewe unakunywa makali namna hiyo ndio sasa huyo rafiki yangu alikuwa anaitwa Nyambura mm. ndio akatuambia ati yule mwanamke nilikuwa nashikia dawa peba dawa zangu zimeisha nguvu ah huyo huyo huyo jamaa ndio anatuambia huyo huyo Simon mm. tukamuuliza mimi nikacheka nikamuuliza unasikia mwanamke dawa Pemba Mm. Unasikia mwanamke dawa Pemba aje sasa kivipi? Mm. Saa ikawa haingii kwa kichwa yangu kwa sababu mimi mambo ya kishirikina ilikuwa siyajui. Mm. Unashikia mwanamke dawa Pemba aje yani najaribu kufikiria hizo vitu haviji yani kivipi mm. yani aje. Mm. Sasa Akarudia tena yule mwanamke nilikuwa nashikia dawa Pemba, dawa zangu zimeisha nguvu. Yani alikuwa anamfanyia madawa mwanamke ehe, wa Pemba au dawa alikuwa anaenda kufanyia Pemba? Alituambia hivyo, mwanamke alikuwa anashikia dawa Pemba mm. dawa zake zimeisha nguvu ehe. Na akarudia mara ngapi? Mbili. Huyo ndo huyo mwanaume mwingine huyo anaitwa Simon. Eh, huyo shetani sasa ehe. Sasa mimi kama mimi alipokuwa anakunywa mazinga umbo vile, mimi anakunywa hizo mapombe. Sasa mimi nikamuogopa, nikasema mm, nilisema aje, labda huyu jamaa mimi mambo za kichawi, Unajua ile mtu huamini uchawi mm. Hata ukiambiwa kitu huwezi amini, kwa sababu ni vitu hujapitia, hujui mimi kwa akili yangu haikuja kichawi, haikuja ushirikina, haikuja madawa. Ili mm. niambia nini? Huyu jamaa anaweza kuwa kona ukimwi. Mm. Unaona? Uh -huh. Manake uchawi sijui uchawi uko vipi, sijaifanya, sijawahi fanyiwa. Mm. Uchawi wa, yani huo wa ah, yani kwa siamini vitu kama hivyo. Mm. Sasa nikasema huyu jamaa kafanya labda kona ukimwi. Hata nikamwambia mwenzangu huyo Nyambura jamani, kama ameambukizwa virusi huyu, so naona anakunywa anakunywaje kama mtu yafa eh? mm. ah. Sasa aliacha kunywa pombe akaanza kutufuata, anakuja hapo kazini, hata fegi hata sigara hana mm. Mimi ndio namnunulia. Why? Nimejifanya rafiki tu wa kumtia moyo asikufe nguvu ati kuachwa na mwanamke kugonjeka sio mwisho wa dunia. Mimi tayari najifanya Samaritan, mtu mwema wa hmm. kusaidia kumfariji, kumtoa stress. Eh. Uh -huh. Sasa nikajifanya mzuri wake na mfariji, najifanya mzuri, sikujua ndo atakuja nikula. Mm. Sasa akaja siku baada ya kuongea naye maneno mawili, namuuliza kwa nini unakunywanga hivyo, kwa nini unafanyaga vitu hivi, kwa nini uko hivi ndio tukawa tukaanza kuwa marafiki na ule kijana. Alikuja akaniuliza, Mudhoni, nikuulize kitu. Kamwambia niulize, boyfriend yako ni nani? Eh. Sasa mimi kwa akili yangu sikufikiria yuanitaka mm. Nikamwambia boyfriend yangu anaitwa John na nampenda sana. Nilimwambia mm. hivyo mm. nampenda John sana, mimi John nampenda wajua aliniambiaje nikapata mwanamke atanipenda hivyo mm. nitasikia raha sana mm. kama vile ambavyo unampenda Joni sasa mm. uh -huh. Hmm. na hata nishishughuli nikamwambia mbona wasichana ni wengi na unaweza pata demu wewe ni kijana mzuri mm. ah ndio hivyo urafiki ukaendelea eh urafiki kabaki badilisha kuwa urafiki mm. nikaanza kumwona ule Simon sasa nikichuna kichuna yani sijui namuonaje yani naanza kujikuta ninampenda yani nasikia ananivutia ubesi imebadilika si ubeste tena mm. ni mambo zingine yani namtamani kimwili na ni kitu sikuwaifanya kabisa nikiwa kwa uhusiano mm. naanza kujikuta yani nina mahaba mengi kwake yani mpaka nikawa nauliza wenzangu huyu jamaa kwani amenifanya nini huyu jamaa mbona mm. nasikia nimempenda hivyo eh, sasa huyu John vile tulikuja achana mm. eh, hata nilimpasua kichwa nakwambia eh. nilimpasua kichwa ilikuwaje nilimwa nilianza kusikia ninamchukia tu Mm -hmm. Namwambia simtaki, mimi sina haja naye, simtaki tena. Mwenye nilisema nilikuwa nampenda, simpendi tena hmm. mpaka mm. nikampasua hapa na jiwe. Mm. -hmm. yani tuliachana kimazingira ya nguvu za kifrimali kinguvu mbaya yani kichawi mm. ngamwambia John sikutaki tena mm. yani namtaka huyu Simon sasa mm -hmm. nikajikuta yani nikimwona Simon yani nasikia yaani, na thamani yani nataka yani mm. nikashindwa sasa hii mahaba imetoka hapo bado hamjaanza chochote hatujaanza chochote mm. lakini nateseka nateseka mpaka kuvumilia siwezi mm. mpaka mm. nikawa natuma watu wamwambie vile nampenda mm. sasa kutuma watu wamwambie vile nampenda ndio siku moja unajua shetani ni shetani anasomanga akili yako mm. anasoma akili yako ujue ni mtu hana nguvu za kawaida mm. ile siku nimepanga kumwambia ninampenda ashanisoma ashajua kenye nataka kumwambia mm ile siku namwambia mimi nasikia nimekupenda, tulitam, tulitamkiana mm. tulitamkiana pamoja. Imagine ati wewe unataka kuniambia nakupenda, unajuaje mimi nataka kukwambia hivyo? Tulitamkiana. Kwa hiyo unatamka nakupenda na ya kwake zika eh, zikakutana eh, tunatamkiana. Sasa hiyo ndio kitu ilinishangaza hey, vipi hmm. huyu mm. mtu amejuaje ile kitu nilikuwa nafikiria kumwambia? mm. kivipi? Sasa hapo ndio mapenzi mapenzi mapenzi mapenzi, ndio sasa tu, mpaka nikahama kwa Joni, nikahamisha vitu juu mimi ndio nilikuwa na vyombo, nikahamisha vitu zangu kwa Joni, nikamwachia Joni nyumba, nikahamia kwa nyumba ingine, nikaenda kuishi huko. Kwenda kuishi kwa hii nyumba ndio sasa hapa huyu jamaa alikuja huyu huyu Simon. Kwa hiyo huku uliondoka kodi haijaisha? kwa John. Eh, nikamwachia John nyumba na vitu vitu vyangu vyangu niliondosha nikaacha vya kwake. Ah, ilikuwaje? Nilihamisha, nilimwambia mimi simtaki, nataka kuishi peke yangu. Alikuwa hakuombi samahani nini? Alijaribu, nikawa sisikizi chochote. Eh. Nikahamia kwa kwa nyumba nyingine. Sasa pale nilihamia ndio huyu Simon sasa akaja. Mm. Sasa hapo tumeambiana, akanipokonya kifunguo changu cha nyumba. Mm kunipokonya kifunguo cha nyumba, akaenda akalala kwa kitanda. yani vitu zilianza kufanyika kimiujiza miujiza, yani mhm. kimiujiza miujiza, haraka haraka. Sasa pale amelala, yani naona amelala njaa. Nilienda kutafuta chips mm. mnunulie chips akule, mimi nilale njaa. yani nilikuwa naenda kutafuta chakula akula, mimi nilale njaa. Mimi nalala na njaa, yeye anakula. Kwa nini? yani anakula yani mi nasikia nimeshiba mahe, mapenzi <laughs> mapenzi nasikia nimeshiba eh? nasikia nimeshiba tumbo limefura yani nasikia sisikii njaa kabisa Ukimuona yeye Nikimuona tu nimeshiba yeye yeah, kila basi eh. ah. nimnunulie akule mimi na kuku na mi namwangalia na, anakula na meza mi na meza mate lakini si chakula akiniuliza umeona uli namwambia nasikia nimeshiba unasikia raha eh, nasikia tu raha eh, nikaa najiuliza mapenzi gani haya pana Sasa ndio hapo huyu jamaa mapenzi ikakua ikakua. Mara ya kwanza sasa kulala mm. nilikuwa namwogopa mm. nilikuwa namwogopa tu nini, nasikia nasikia dhiki, unaona yani, nasikia nakumbuka ile ulevi inanikujia ukimwi unaona mm. sikutaka direct kulala na yeye mm. sasa mwenyaniambia njoo tulale njoo tulale njoo tulale sasa mimi nikawa naogopa nataka kulala kwa kiti mm.